so, so, so crazy. バトル開始装備確認しとけば安心斬新なアイデア残忍な相手だ用心しろ任務遂行しますああ君はチョコレート戦いなんだろう You amazing r e a You are crazy 丸腰じゃ No way, no way 変わらない意志意味その域に達するしがらみ切り紙のよう破ってセール顔面崩壊波ラップ顎外れるぐらいがジャスト女をバカにしないがマスク飲み込んだブレス大口開けて吐き出すローがベース焦りと苛立ちカングリー行き急ぐフェールぶら下げたテール後のやつに引っ張られんなフラードああガンナイス the two. One, two, one, two. All right, down. Smile. The two. One, two, one, two. All right, one step, two step, three step, four. I look it up So fusion, 歩き出す。自分が変わる。そうやばい。いる目に物見せる。フュージョン、フュージョン。ワン。一つに統合。研ぎ澄ました感覚。八角、錯覚、三角、トライアングル、デンジャーゾーン。デッドゾーン。ワーニン、ワーニン。 ああ、要注意。諦めと切り替え、次の勝利、ウィナー、シアー、勝ち逃げ、勝ち込み、口コミ、噂の真相、いかに。特殊なマスクの下、フェイス、怒りに散る、毒ガス、避ける、避ける、立ち込む煙、フローハック、ここから先、お断り、侵入、禁止、先方、禁止、ああ。ガン、ナイフ、 after two. One, two, one, two. Alright, down. Smile. Tattoo. One, two, one, two. Alright. 新参者に手厳しい猿。ール。でも所詮上には逆らわない犬。絶対服従がここではルール。ルーツ。意外とルーズ。はぁ。恥ずかしくなきゃ一生のたまってろよ。ワクワク。黄色い顔した鉄の青いーイ。どっちがどっちどっちもどっち。ああ。 Isabella Knight answered, This was Lou. これが my style. So cool. Uh-huh. Alright, alright, okay. Thanks.